kita mengkonsumsi di sekitar awal tatapan makan sedikit harganya murah baik kita kita telah memesan makanan yang kita inginkan ya, itu kita sampai nasi goreng bakso ini sama memang saat sini kita sering juga makan di sini harganya juga murah また。ま <laughs> 特斯拉。 dan kita telah selesai makan dan ini telah habis tinggal piringnya lagi oke setelah makan waktunya kita pulang